本当に本当にもうお前は終わっちまったのか悟空孫悟空 you go crazy. い存在だ終わりだ。 然と言ったなつまり今の強さのその先が存在するという